Okuma music, baby. Zony boy, real vibes. Tu connais 3 Aïe aïe. pole sama Maria milwangu paka we batasema batachoka mapendo ni bage mami ngalwako mashikio mi juu yako na kuluka kachukachu, unipe mapendo ya moto moto, nikoneshe wapi peko na washa, upalule mami, chunga kiloko, nibaya ta whisky katami, iko tayari pandapo leoni, filma komando na Rambo lwangu mie shiratake magolo a penalti suis prête. Pensez match, ni les bottines. et j'irai attaquer ma goal penalty. Et tu prête? Dans match, ni les bottines.